सो है गाइस वेलकम बैक और स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो में और बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था पर आज अमेजोन से हमारे पास एक बॉक्स आया है ये वाला तो चलिए मैंने सोचा इसी की अनबॉक्सिंग कर देते हैं और आपको आपके लिए एक नया वीडियो भी हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्चुअली एक स्मार्ट स्टैंड तो अगर कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये एक स्मार्ट स्टैंड है जो हमें अमेजोन से मिल गया है और इसकी प्राइस बहुत ही कम है अराउंड 100 और 200 और समथिंग सो एग्जैक्ट नहीं पता आप यहाँ पर देख लीजिएगा सो so, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो चलिए क्विकली आपके सामने यहाँ पर हम अब इस स्मार्ट स्टैंड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो ये है हमारा बॉक्स और इसे हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ओपन ये हमने कर दिया है बॉक्स को ओपन और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है एग्जैक्टली सो so, ये रहा हमारा बॉक्स और इसके अंदर काफ़ी अच्छी पैकेजिंग ताकि ये डैमेज ना हो और तो हम लोग इसे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं तो बॉक्स हो गया है एम हम इसे रख देते हैं साइड में और ये फाइनल चीज़ है जो हमारे सामने में है तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ है सो चलिए यहाँ पर हम लोग अब इस स्मार्ट स्टैंड को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस प्लास्टिक को हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा और मैं कैंची लेकर के आया था क्योंकि मुझे लगा था इसे काटना पड़ेगा पर ये पहले से यहाँ पर निकला हुआ है तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं प्लास्टिक से तो यहाँ पर प्लास्टिक हटाने के बाद ये फाइनल चीज़ आई है हमारे सामने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है smart stand made in India जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और यहाँ हमें एक सर्कुलर कटआउट देखने को मिल जाता है और साथ ही में यहाँ पर हमें पीछे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है शेप और ये एक रबर या वैसे ही टाइप की मटेरियल से बना हुआ एक पैड है और यहाँ पर बीच में कुछ ऐसा है और साइड व्यू इसका ऐसा देखने को मिलता है और नीचे में पैड्स है रबर टाइप के ही तो बात कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे कैसा लगा इस प्रोडक्ट का तो देखिए आप इसे देख सकते हैं ये प्रॉपर मेटल की बॉडी है और ट्रस्ट मी मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि 100-200 रुपए के प्रोडक्ट में कंप्लीट मेटल बॉडी आपको मिलेगी तो ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये एक्चुअली आपके मोबाइल को रखने के लिए होता है तो मैंने तो शुरू में सोचा था कि बस प्लास्टिक का ये <laughs> कोई ऐसा ही कमज़ोर स्टैंड होगा जो दो मिनट में टूट जाएगा तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था अमेजोन से लेकिन इतना स्टडी और इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें सौ दो सौ रुपये के अंदर मिलेगा ऐसा मैंने बिलीव भी नहीं किया था तो मैं ज़रूर कहूँगा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप ज़रूर जाके इसे चेकआउट करें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाता है अमेजोन से सो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू चलिए देखते हैं कुछ सैंपल्स इस पे मोबाइल रख के और देखते हैं ये दिखने में कैसा लगता है and that's all about this video samples को एंजॉय कीजिए and I will catch you in the next one